සුබ දවසක් හැමෝටම සාදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට මම රුවන් ප්‍රසන්න. ටෙක්නොලොජි ගැන දන්න දේවල් සිංහලෙන් කියන්න තමයි මේ වීඩියෝ channel එක වෙන්නලා තියෙන්නේ. මම ළඟ දැනට තියෙන ඒ වගේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන දේවල් ගැන විස්තර මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඔයාලට කන්න තියෙන මේ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් තව කෙනෙක්ටත් බලන්න, share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මාව social media follow කරන්න Facebook, Twitter, Instagram, Google+. මේ හැමදේම බලන්න යන්න මගේ වෙබ්සයිට් එකට ruwanprasanna.com. අමතක කරන්න එපා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් කොන්ටම් බලන්න.